onde todos têm que navegar. As ondas querem que você hesite, mas acredite, vá atrás do seu ambice. É sobre o sacrifício de fechar os olhos e acreditar no possível. Ser a luz da esperança em meio ao ceticismo. E aos sete mares gritar que eu acredito. As marcas em meu corpo não foram em vão. Suas cicatrizes o fazem se destacar sobre si mas eu fiz ao cair no chão Nada numa de suor e se fortificar por quê? a tempestade irá passar As lágrimas irão correr Entre as ruínas irei estar Querendo até o dia que morrer A estrela negra no céu brilha Minha convicção não funda O mundo diz que é pra eu parar coração fazendo o mundo mudar yeah. Então é só fazer Desbravei o mar negro com minha tripulação Dobramos o topo, três anos de dedicação Pra manter viva a chama da liberdade Enriquecemos pilares, honra, humildade, lealdade Fiz de meus inimigos amigos, amigos inimigos Não foi eu que mudei, vocês que estacionaram Ascendi aos céus, ignorei o perigo a gente do alvorecer, meu propósito herdar do passado fizeram me afastar As dores por um momento me fizeram excitar Lágrimas me banharam, admiti meus erros Supernova, cada fim é um novo começo A tempestade irá passar As lágrimas irão correr Entre as ruínas irei estar